Всем привет! В данном видео подробно расскажу и покажу то, как можно легко а, скрыть количество подписчиков на вашем канале, либо же открыть количество подписчиков на вашем канале. Перейдем на наш YouTube канал, переходим на YouTube канал. Здесь мы можем видеть то, что сейчас а, подписчики у нас отключены и сколько подписчиков на канале у нас не показывается. Они отключены. И рассмотрим, а, где а, настроить эти настройки с показом подписчиков. Можно нажать на вкладочку видео, либо настроить вид канала, без разницы, либо попасть в настройки. В настройки можно попасть как перейдя в видео, так и в настройки канала. Выберем настройки канала, настроить вид канала. Здесь внизу, в самом нижнем левом углу, у нас есть вот такая вот шестереночка настройки. Можем нажать на нее, перейти в настройки, если вам ее не видно. А, можете нажать на три черточки, это меню у нас бокового ютуба в верхнем левом углу. У нас откроется панелька с настройками. Здесь мы переходим в настройки. А в настройках мы должны перейти уже во вкладочку «Канал». канал и во вкладочку «Расширенные». Я уже перешел во вкладочку «Расширенные». Во вкладочке «Расширенные» мы спускаемся в самый-самый низ и здесь видим число подписчиков. Показывать количество подписчиков на канале. Если не хотите показывать количество подписчиков на канале, то здесь у вас изначально галочка будет стоять, вы ее снимаете. Если хотите показывать количество подписчиков на своем канале, то вам необходимо поставить здесь галочку. Ставите галочку, нажимаете «Сохранить» и Теперь переходим на наш канал. Как видите, здесь не было количества подписчиков указано. Обновим страницу. Сейчас количество подписчиков у нас показывается. Что ж, надеюсь, видео было полезным, информативным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.